Ay yo ta garita Si aggiuntete da gelo Original style 2.0 Si copata ca trapatà e squintando sparata A taraten con tu e Si copata ca Psikopatak atrapata eskinetan dozparata Ataraten kontuek Psikopatak atrapata eskinetan dozparata Itxaroten momentue Ez totu lertuten gizartie yeah. Ez dut ulertuten egoa izie Ez dut ulertuten boterie Justizi miseri eta seriotasun faltie Egun danak banaka bere zilek izaten saiatu Legi detraka ez egin tratu Gente honaga zinguratu Jainku ez bireztu Langile iraultzan zinestu Ja abestu Musiki babestu Abestu Inoiz ez izildu Atik igiri artiri Itxi hartaldiri Artiri espresaten itxi Eta ez Nazi lurraspizeno be Enai izango neu tiro kasiko dan zorue Nik hauen metraietie euskere izeneko eskopetie Eskapatie ez da aukerie Psikopatak atrapata eskinetan doz parata Ataraten kontue Psikopatak atrapata eskinetan doz parata Itxarote momentue Psikopatak atrapata eskinetan doz parata Ataraten kontue Psikopatak atrapata eskinetan doz parata Itxarote momentue Psikopatak atrapata eskinetan doz Itxaroten momentu e Itxaroten momentu e Once again Lagundu dozten nagaz eskeronekue eh. Enaia parekue Eitzen dotu lertu egiteko alegine aldeginez, aleginez, ama dau minez Amar mile dolarra itxipe saldu ezine Salbo espena, saldi bako saldu fine Narro gogor, sentimentu bigune Ingule histori jege lagune No te subas, no te creas lo que no eres Te la sudan los colegas, el capital hace los deberes Aldatu pentsamentue, aldatu ikuspuntue Ta holan dau asuntue, roto Gizartie apurtute, poto Ira sakatute noto Ez kauzela bero dute Kupidu altxati e temperature perature Psikopatak atrapata eskinetan dauz parata Ataraten kontuek Psikopatak atrapata eskinetan dauz parata Itxarote momentue Psikopatak atrapata eskinetan dauz parata Ataraten kontuek Psikopatak atrapata eskinetan dauz parata Itxarote momentue Itxarote momentue Itxarote momentue Eta jaroten Heiau! Psikopata katrapata Eskinetan dozparata Atara kontue Once again Psikopata katrapata eskinetan dozparata Atara ten kontu E Psikopata eskinetan dozparata Eta jaroten momentu E katrapata eskinetan dozparata Atara ten kontuek tuavec atrapata eskinetan sparatá Itxaroten momentuek